मछियाँ बैठल सासु हंसी पूछती आउरे भी हंसी पूछती पुतहू कौने कौने बरता अकई सुंदर मछिया बैठा ले सासु हंसी पूछतिया रे भी हसी पूछ हे मोरी पुतहु कौने कौने बरता कैला होरी लवा असुन्दार कैली एने कैली एच्याइता बरतया ओरे काति कबर तया ओरे कबर मोरी सासो भरका कार्तिक तुलसी माँ नैनो होरिलवा सुंदर अरे ललन माँ सुंदर ए मोरी सासू भर कार्तिक तुलसी अनैनो होरिलवा बाड़ा सुंदार लाला नमा बाड़ा सुंदारत भनसा पैसाले गतनो हासी पोच थिया उरे भी की होसी पोच हे मोरी गोतन काउने काउने फलवा खाइला होरिलवा बड़ा सुंदर ललन बड़ा सुंदर जिथलिए ने खैलिए नरियर पा संतरफा लया उरे संतरफल ए मोरी गोतनो केलवा छिलिए छिली खैलिए ए होरी लवा बड़ा सुन सुंदर ए मोरी गोतनो केलवा छिली छिली होरी लवा बड़ा सुंदर ललनमा बड़ा सुंदर सुपल खेलते से पूछथिया रे से हे मोरी बाबी कौने कौने से जिया सोल हो बड़ा सुंदर ललनम बड़ा सुंदर कहूने से जिया सोलह लवा बड़ा सुंदर ललनमा बड़ा सुंदर सोलिए न सोलिए से जिया और तोहा अरे भैया से जिया रे तो हर भैया से ए मोरी नाना दो सपना में देखनु नाना दोसिया होरी लवा बड़ा सुंदर ललनमा মোরি নানা দোষ মে দেখানো নানা দোষিয়া হরিল